السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي مشاهدين قناتي على اليوتيوب اليوم معنا درس جديد يتحدث عن تاريخ الإدارة وما هي فكرتها التي بنيت عليها وكيف نشأت وتطورت وما هي المسؤوليات المترتبة على إدارة فيها أنت عملت بها والعمليات الإدارية التي تقوم بتشغيلها تابعونا أحبتي وسنبدأ بالشرح الآن تاريخ الإدارة تعتبر إدارة الأعمال من العلوم الحديثة نسبيا بعكس الإدارة عموما التي تعد من المفاهيم القديمة لأنها كانت تعتمد على وجود السلطة في يد الأشخاص فعندما يمتلك فرد ما للسلطة للسيطرة على أفراد آخرين عندها يقوم بتطبيق الإدارة بالاعتماد على المهارات الشخصية أو الخبرة المكتسبة من العمل وقد ظلت الإدارة حتى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد مجموعة من الأفكار والوظائف التي يتم تطبيقها دون وجود مناهج إدارية دقيقة أو تعتمد على دراسات وأبحاث علمية حتى ظهر المفكر ورجل الأعمال الأمريكي فريدريك تايلور وساهم في التأسيس لمنهج متخصص في علم الإدارة فكرة إدارة الأعمال عند ظهور فكرة إدارة الأعمال بصفتها من العلوم الإدارية الحديثة اعتمدت على مجموعة من المبادئ والأسس والنظريات العلمية التي ساهمت في تعزيز التطبيق التقني والعملي للإدارة في قطاع الأعمال وذلك من خلال التحكم في السلوك الوظيفي والعوامل المؤثرة على بيئة العمل ومتطلبات التطوير المهني في الوقت الحالي كما حرصت إدارة الأعمال على دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية المؤثرة على طبيعة الأعمال في المجتمع ما وخصوصا مع زيادة حجم الإنتاج وتطوير الخدمات التي تقدمها قطاع الأعمال المختلفة نشأة وتطوير الإدارة اعتمدت نشأة وتطوير الإدارة على مجموعة من المراحل التاريخية الرئيسية وهي مرحلتين مرحلة ما قبل ظهور الثورة الصناعية قديما هي مرحلة لم يظهر فيها اهتمام ملحوظ اهتمام ملحوظ في الإدارة حيث أن المعرفة بالمهام الإدارية كالتخطيط والتنسيق كانت مقتصرة على الأشخاص الذين يعملون في مجال الإدارة لذلك لم تظهر إلا القليل من التطبيقات الإدارية المعروفة في تلك المرحلة المرحلة الثانية مرحلة نهوض الثورة الصناعية حاضرا هي المرحلة التي ظهرت فيها العديد من أدوات الإنتاج الحديثة وازدادت فيها المساحة المخصصة للمنشآت ومن أجل المحافظة على تطوير عمل هذه المنشآت وخصوصا ذات الحجم الكبير كان من الواجب على أصحابها الاستعانة بمديرين لإدارتها حيث كان التركيز المهني في ذلك الوقت معتمدا على متابعة عمل الإنتاج وفي مطلع سنة 1900 للميلاد كانت كلمة إدارة منتشرة بشكل كبير مسؤوليات الإدارة ترتبط مع الإدارة مجموعة من المسؤوليات التي ومن الواجب تطبيقها ضمن بيئة العمل وسواء أكانت المؤسسة أو شركة أو أي مجال عمل غيرهما والآتي مجموعة من أهم هذه المسؤوليات ومنها أولا الحرص على تنفيذ كافة الأهداف والاستراتيجيات الخاصة في المنشأة ويتم ذلك ضمن الفترة الزمنية المقترحة في خطة العمل ثانيا الإشراف على كافة النشاطات المالية من خلال متابعة الميزانية والقوائم المحاسبية من أجل تطبيق الرقابة على العمليات المالية سواء التي تعتمد على دفع المصروفات أو الحصول على الإيرادات المتنوعة منها ثالثا إدارة العمليات الخاصة بالإنتاج خصوصا في الشركات الصناعية التي تعتمد على مجموعة من العمليات الإنتاجية وتساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بالمنشأة رابعا تفعيل دور الابتكار في بيئة العمل مما يساهم ذلك في ظهور سلع أو خدمات أو تقنيات جديدة تساعد على تطوير المؤسسة واستقطاب المزيد من العملاء خامسا العمل على تفعيل دور المشاورات والاجتماعات بين الإدارة ورؤساء الأقسام والمدراء الفرعيين مما يساهم في تبادل الآراء والأفكار المفيدة سادسا المشاركة في المفاوضات وعقد الاتفاقيات والعقود بين الإدارة الخاصة في المؤسسة وإدارات المؤسسات الأخرى خارج المؤسسة سابعا الموافقة على تعيين المشرفين عن المشروعات ورؤساء الأقسام والمدراء الفرعيين وقبول استقالاتهم وتنفيذ المتطلبات الإدارية الخاصة بهم آه ثامنا آه مراقبة مؤشر أداء العمل ويتم ذلك من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية وغيرها من الوثائق التي تقدم تقييما للوضع الخاص في المؤسسة العمليات الإدارية التشغيلية تحرص الإدارة قبل البدء في تطبيق أي عمل على تنفيذ العديد من العمليات الإدارية التشغيلية ومن تلك العمليات منها واحدا أداء المهام ويقصد بأداء المهام هي المبادئ التي يجب على الإدارة صياغتها في بداية العمل الرسمي وتصبح مع الوقت من الأمور الضرورية والتي يحرص كافة الموظف الموظفين على تطبيقها خصوصا في ظل الظروف المهنية المتغيرة التي تتطلب المحافظة على أداء المهام بشكل صحيح إذ تعرف المهمة بأنها كل عمل يتم إنجازه لتحقيق هدف ما المهمة الثانية وهي السجلات والتقارير ويقصد بها هي الوثائق المكتوبة ورقيا أو إلكترونيا تشمل على معلومات حول البيانات التي تستخدم في إدارة القرارات ومتابعة الموظفين والنشاطات الخاصة في المؤسسة ثالثا معالجة المعلومات ويقصد بها هي الوسيلة التي تساعد على دراسة المعلومات وتشمل ثلاثة أنواع رئيسية وهي المعلومات الخاصة بالمؤسسة وتشمل كافة معلوماتها من تأسيسها حتى يوم العمل الحالي المعلومات ذات الصلة في عمل المؤسسة والتي هي تتضمن أي معلومات داخلية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعمل المعلومات ذات الصلة الخارجية ثالثا وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر لا ترتبط ارتباطا مباشرا مع العمل ولكنها تساهم في توفير معلومات عن شيء ما مثل المشروعات الحديثة كالمشروعات الإنشائية التي تحتاج فيها المؤسسات غير المتخصصة في الإنشاءات والمباني والاستعانة بمهندس خارجي متخصص في هذا المجال